So many humans in this world, stories worth telling you've never heard. Sometimes you think there's no way out, but there are million paths behind these clouds. Banken können per Knopfdruck Geld aus dem Nichts erzeugen und können das Geld als Kredit vergeben. Sie können aber auch selber einkaufen, Gold, Aktien oder halt auch Unternehmen. Die Raiffeisenbank hat genau das gemacht. Sie hat Unternehmen damit aufgekauft und ihr ehemaliger CEO, der Pierin Vinzenz, hat allem Anschein nach dafür gesorgt, dass von dem Geld, das aus dem hergestellt worden ist, 5 Millionen in seine eigenen Taschen gewandert sind. Mit der Vollgeldinitiative wäre so etwas nicht mehr möglich. Den Banken würde verboten, dass sie selber Geld herstellen. Die Banker könnten sich entsprechend weniger bereichern mit solchen Deals. Und nur noch die Nationalbank dürfte Geld herstellen zum Wohl der ganzen Schweiz. Darum am 10. Juni ein Ja zur Vollgeldinitiative. Open your eyes, it's time to fight against the shadow. souls no one go on. Help them no